Son Marco. Dende que nos mudamos a este pobo, non teño nada que facer, nin amigos cos que xogar. Mamá, vou dar unha volta en bici. Vale, Marco, pero non tardes moito. A Silveira. Nunca chegará a ti este pobo. Quen anda aí? Ladróns. Pero quen quere roubarlle a un pobre vello? Ah, o meu pobre seráneo, pisáchelo. Demo de rapaz. Perdón, perdón. Eu xa me marchaba. Vaite, non te quero ver máis neste pobo. Xa, pero é que non sei volver. O señor, que non era tan malo, díxome que se chamaba Alfonso e que non me preocupara polo xeranio, pois plantaría outro. Ademais, explicoume como volver ao meu povo. A partir dese día, fun todas as tardes xunto ao señor Alfonso, Un día, contoume que vira a Santa compaña, máis que se librara dela porque fixera un círculo no chan. Tamén me ensinou moitos xoguetes que tiña cando era neno. Ademais, contoume como era o seu povo fai moitos anos, cando eran moitos veciños. Pero agora só queda el. Mais un día Volvín varias veces coa esperanza de atopar o señor Alfonso, ata que me decatei de que o señor Alfonso marchara nesa ambulancia para non volver máis. A pesar de que o señor Alfonso xa non estaba, eu seguín indo á súa casa. Daba paseos polo povo e regaba o seu xeráneo, Mentras vivan os xeranios, este pobo aínda seguirá sendo do señor Alfonso.